ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಗೋ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸೈಡ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೈಯಿಂಗು ಸೆಲ್ಲಿಂಗು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಮೂರು ಸಲ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆದು ಬೈ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು ಆದರೂ ಯಾರು ಮೆನ್ಯುವಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬೈ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಯಿತು ಸೊ ಎರಡು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೈ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾಳೆಗೆ ಸಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಲೇಬಲ್ಲು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಕ್ರೇನಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಸಹ ಸೊ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ವರ್ಷನ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಚಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗು ನೀವು ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ so let algo do the work okay so ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ minimum seventeen thousand four hundred ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ವರ್ಷನ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು starting Nifty delivery based option buying ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೈಡ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡೌನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡನ್ನು ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಅಲ್ಗೋದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲ್ದಂಗೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಟರ್ನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇರಿ ಲಾಗಿನ್ ಲಾಗೌಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾವೋ ಅವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು